Ensuite, alors ici, c'est un peu le, slide dont je vous partais. Je pense que c'est important, euh, puisque on va voir le, passage dans la, dans, la, dans, la, dans la, formation du groupe et dans la manière dont progressivement euh, le, groupe qui était orienté par le leader, d'accord, va, euh, va créer une interdépendance entre les membres de ce groupe afin de pouvoir régler les problèmes. C'est-à-dire qu'au départ, quand le groupe ne se connaît pas, ben, euh, il y a une personne, le porteur de projet, qui euh, finalement, lui, connaît un peu plus les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas discuté avec les autres, mais il a sa vision des choses un peu globale, et il va forcément orienter les différentes personnes. D'accord Donc effectivement, on est dans, on est dans ce qu'on appelle la phase de, la formation du groupe, qui est un peu euh, sous la, dépendance du responsable de groupe, qui lui va donner ses orientations. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, ensuite ben, euh, les opérations vont, continuer à se développer. Donc, ben, euh, ce groupe va s'organiser, puisque le, leader, lui, sera pris dans ses tâches. Le groupe va s'organiser lui-même et euh, va rentrer un peu en, conflit. Donc, il y a ce qu'on appelle un peu la forme de tempête dans le groupe, et c'est normal. C'est un processus qui est normal. Quand vous, avez une personne qui est là pour diriger et qui dit « on fait ci, on fait ça », bah, euh, effectivement, c'est lui qui règle la relation entre les, personnes du groupe. Donc, euh, il va gérer lui-même les conflits entre les personnes du groupe. Quand, effectivement, il doit se retirer parce qu'il est absorbé par sa tâche et que, euh, finalement, on rentre dans un, processus d'exécution et d'organisation, bah, il y a des conflits avec des personnes, c'est normal, chacun, chacun se établit pour savoir qui va faire quoi, comment va faire quoi. Donc, on est un peu en phase en phase de tempête. Puis, finalement, de cette organisation un peu conflictuelle, bah, une communication se met en place, puisque les gens, euh, généralement, quand il y a un problème, bah, discutent, euh, les, personnes discutent entre elles, et on va arriver sur un espèce de, de, consensus entre la communication et la cohésion de ce groupe, qui finalement, on va commencer à normer les relations entre les différentes personnes du groupe. Ce qui va pouvoir permettre, selon, je dirais, des, critères qui sont soit établis, hein, euh, une charte ou, des critères moins établis, c'est-à-dire les, relations qui se, qui, se, qui, se, qui se mettent en place entre les personnes, on va arriver à normer en fait ce groupe. Et puis finalement, après, ben, comme il y a cette cohésion vers la communication, il y a une interdépendance entre les personnes du groupe qui se met en place et qui va permettre, grâce à cette interdépendance, euh, de, de, résoudre les problèmes. Et c'est là où on va voir que le groupe est vraiment performant. D'accord On atteint cette, notion de performance qui, à terme, va arriver à une certaine synergie entre les différentes personnes, puisque l'équipe le, le, est réussie quand finalement... Euh, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 est égal à 3. Hein. C'est-à-dire que vous aurez réussi à développer des relations entre les personnes, des relations d'interdépendance qui vont faire que ce n'est pas deux individus que vous aurez, mais c'est un groupe où euh, l'addition des qualités des deux individus est supérieure, euh, supérieure euh, finalement à, leur rapport, à leur rapport individuel.